Здорово, домкраты! Прошло уже чуть больше года, как я начал активно снимать обучающие видео на канале YouTube, передавая свой опыт всем спортивным энтузиастам. Поначалу я даже и не мог представить, что подобный контент будет полезен и интересен людям, но заручившись поддержкой подписчиков, я приобрел стимул для дальнейшего развития. В итоге все пришло к тому, что наше сообщество штангистов теперь будет носить дерзкое имя «Домкрат», с этого момента вас ждут новые рубрики видео и море полезной информации, связанной с тяжелой атлетикой. Здесь мы не оставляем людей в комментариях, а помогаем каждому добиться его целей, во что бы то ни стало. Мы поможем каждому, как опытному, так и начинающему спортсмену, добиться рациональной техники подъема штанги над головой. Поднимай вместе с нами, будь домкратом!